það var bara fyrst. Þegar þetta byrjað, Já. það er ykkur. Já, kemur. Já. Hæ, ég heiti Dana og ég er í rekstraverkra í HR. Eh, ég er á öðru ári og svo er ég formaður Pragma sem er nýjumundafélag verk- og teknifræðinema. Ég heiti Axel, uh, Axel Pálsson. Ég er í hátækniverkfræði og er sem sagt viðbjörnstjóri Pragma það er svo gaman að koma í skólan. Já. Bara ég er ekki neinum, þú veist, ofta er ég ekki neinum tímum hérna, en ég mæti alltaf í skólan. Já. Bara hitta krakkana, bara, þú veist, að setja ekki einn eitthvað að reikna okkur starfhæði, skilju. Já, ég með þessu, já. já. Það komur bara svo stórlega óvart, sko. Ég, ég held bara, þú veist, var í mentaskóla, mm -hmm. var í Vestló, og svo kem ég hérna það í háskóla mm -hmm. og bara ég held að, eða, held að það væri ekkert félagslíf. Þetta væri bara svona, ok, nú ertu bara komin í fullorðina manna tölu, <laughs> okay. þú ert bara kláð skóla og svo fyrir að mhm. búa og þú veist, finnir þér einhverja vinnu. Nú er hægt að vera gaman, <laughs> ekki? Já, nú er hægt að vera gaman, nú er þetta búið. Líka, mér finnst líka fyrir mig, þú veist, af því ég var náttúrulega búin að vera í pási frá framhaldsskóla í tvö ár. Já, já, já. Vissi ekkert hvað ég vildi gera. Og svo, og ég var bara eitthvað svona, við, ég er alveg slatta eldri en ósla margir já, en það skilur við. En svo bara væpið við mjög vel. Já. En þú veist. Gerum það sko. Svo ég er miklu eldri en þú. <laughs> miklu. Miklu eldri. Nei. Þú veist, pældi í stemmingur sem var á eins og ásvöldiðin. Þú veist, við vorum með 450 mann ásvöldiði. Mm. Og við vorum alltaf búin að vera hérna bara saman eitthvað að pæla í þessu í margar vikur. Alltaf já. að tala um þetta. Þú veist, það skapa svo góð stemming. Já það allir gerir allt sko, það gerir allt sko. Og þú veist, þegar það er vísindaferðir, allir á takkanum kl. 12 að reyna að skrá sig. Þú veist, þetta er ákveðin svona stemming að því við erum alltaf þarna saman, skiljið. Þú veist, Nínamajam, Hamfara, Golmót, Ársartíð, Jólaköld, Skíðaferð. <laughs> að vera en að feels like home sko ég mælu með sko. sko, ég get ekki mælt meira með held ég Hára orðið second home sko Án gríns, maður býr hérna Það er bara þannig sko